a re ye ke šetšeng ke a dira ge ke a dira pattern ya modumo le lena la fetša la e dira a kere le theeletše gabotse aga a re kwe okay go lokile go lokile go na le mongwe wa ka re diela ya gage phethen ra mo ekiša o gona wa ka e diang ka speed o gona wa ka re a re diri diele ya gago re diele ya gago reko aga le kwele o rileng awa marase re moekiši ka mokgwa ba idea ka gona a kere ke pattern ya modumo a kere aga jale re tlo tswela pele re tlo dia pattern ye nngwe gape ya dišeipi tša rena le mebala a ke re a re e boneng go na le motho o mongwe a ka tla tšwela pele ka pattern ye ka mokgwa e leng ka gona dišeipi tše ke tše dife ke sheipi e efe mo e aga e mo metše aga o e ekišeditše ka mogo e swantše e be ka gona a re mo phaphatheleng matsogo aga ga ke re thomile ka go dia ya ya modumo ya sound a kere ra fetša re diile ya mebala le di-shape tša rena a kere jwale gone jwale ke nyaka gore re tle re dire ya dinomoro ge re lebelela um mo godimo a um sekwere sa rena sa hundred a kere ge ke re re dia pattern ya dinomoro A re baleng. Hmm? Aga, ke re rile pedi, nne, tshela. O ra ro oketša ka tše kae tše kae? Pattern ya rena e, e, e balela ka bokae ka bokae? Ka pedi ka pedi. A ke re, okay. aga a re tšwetšeng pattern ya rena pele a re lebelele namile ge re bala ka tšepedi tšapedi re dia pattern ya rena ya dinomoro ka morago ga tshela go tla eng go tla seswai go a tla eng gape a remišeng matsogo go tla eng gape go tla eng gape go tla lesome go a latela eng gape lesomepedi a ga re a bona gore di-pattern ya rena ya dinomoro e sepela jwang re sa tlo tšwela pele ka, ka, ka di-pattern tša rena tša mehutahuta re ka no thoma gape ra dia yela ya rena ya, ya, ya medumo